न्यू अपडेटेड स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन के लिए जिन दोस्तों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए આ વિડીયોમાં હું સીએમ સ્કોલરશિપ વિશે માહિતી આપીશ સીએમ સ્કોલરશિપ એટલે ચીફ મિનિસ્ટર સ્કોલરશિપ આ સ્કોલરશિપની મેઇન વેબસાઇટ સ્ક્રીન પર બતાવેલી છે જેને તમે ગૂગલમાં જઈને ઓપન કરો જેવી સ્કોલરશીપની મેઇન વેબસાઇટ ઓપન કરશો ફર્સ્ટ રજિસ્ટ્રેશન કરવું જરૂરી છે રજિસ્ટ્રેશનમાં પાસિંગ યર એચએસસીનો સીટ નંબર અને પાસવર્ડ ક્રિએટ કરવાનો રહેશે સક્સેસફુલી રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયા પછી લોગિંગ કરવું જરૂરી છે લોગિંગ બાદ સ્લાઇડ સ્લોમાં દર્શાવેલી વિગતો ભરવી જરૂરી છે જે વિદ્યાર્થીઓને અન્ય સ્કોલરશિપ સીએમ સ્કોલરશીપ કરતાં વધારે મળતી હોય અને તે વિદ્યાર્થીઓ સીએમ સ્કોલરશીપ રિટર્ન કરવા ઈચ્છતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓએ રિટર્ન ફોર્મ ભરવું અને તેને સબમિટ કરાવવું